Lord. Song of the Tongue, Canto 1, Chapter Good. Sadbir Abaleva Vinir Jitosmi Lope Asadbir Abaleva Vinir that myself Indra O Emperor Rahita bereft of Purusha Uttamina of the all weak woman. Vinirjita Asmi. I have been defeated. Translation. O Emperor, now I am separated from my friend and dear most well-wisher, the Supreme Personality of Godhead. And therefore, my heart appears to be void of everything. In his absence, I have been defeated by a number of infidel cowherd men while I was guarding the body से विलग हो गया हो अतएव मेरा हृदय शून्य सा प्रतीत हो रहा है उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो उनके अविश्वस्य गोपियों ने मुझे mundane cowherd man could touch, could touch the bodies of the wives of Lord Krishna, who were under the protection of Arjuna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has justified the contradiction by research in the Vishnu Purana and Brahma Purana. In these Puranas, it is said that that once the fair denizens of heaven pleased Astavakramuni by their service and were blessed by the Muni to have the Supreme Lord as their husband. Astavakramuni was curved in eight joints in his body, and thus he used to move in a peculiar curved manner. The daughters of the demigods could not check their laughter upon seeing the movements of the Muni. And the Muni, being angry at them, cursed them that they would be kidnapped by rogues, even if they would get the Lord as their husband. Later on, the girls again satisfied the Muni by their prayers, and the Muni blessed them that they would regain their husband even after being robbed by the rogues. So in order to keep the words of the great money, the Lord himself kidnapped his wives from the protection of Arjuna. Otherwise, they would have at once vanished from the scene as soon as they were touched by the rogues. Besides that, some of the gopis who prayed to become wives of the Lord returned to their respective positions after their desire was fulfilled. After the departure of Lord Krishna, he wanted all his entourage back to Godhead, and they were called back under different conditions only. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस तरह ग्वाल के द्वारा हरा दिया और किस तरह इन संसारी ग्वाल ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा जिनके रखवाली अर्जुन कह रहे थे श्री रविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधात भाष्य को मान्य ठहराया इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टवक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया तो उन्होंने ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ तुम्हें परमेश्वर पति रूप में प्राप्त होंगे अष्टवक्र मुनि का शरीर आठ स्थानों से टेढ़ा था अतएव वे झुक कर टेढ़ा चलते थे फलतः देवताओं के पुत्रियों उनकी चाल देखकर अपनी हंसी न रोक पाए तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दे दिया कि यदि उन्हें पति रूप में भगवान प्राप्त हो भी जाए तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा बाद में उन कन्याओं ने मुनि को फिर से प्रसन्न किया श्रुतियों द्वारा प्रसन्न किया तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपना पति वापस मिल जाएगा अतएव मुनि के वचनों के पालन हेतु स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई और इसके अतिरिक्त गोपियों ने कृष्ण को पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी वे भी अपने अपने इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आए कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापस आ जाए और वे सभी विभिन्न दशाओं में वापस बुला लिए गए Om Jnana Tumarandasya Jnana Chana Shalaka Krishna has departed from the world. हम यहाँ पर सुन रहे हैं अर्जुन जो है धर्मराज ऋषि से बात कर रहे हैं किस तरीके से भगवान कृष्ण इस भरा धाम को छोड़ कर गए Arjuna was describing how when Krishna was present, he was so powerful, he could fight with great warriors and defeat them. यहाँ पर अर्जुन जो है वर्णन कर रहे हैं किस तरीके से जगहों से इस प्रकार युद्ध कर पाए Arjuna was so powerful he could even fight the demigods and satisfy them with his strength. तो अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि बड़े-बड़े राक्षसों से भी और बड़े-बड़े जो भगवान के आयुध थे उनसे युद्ध करके जीत पाए But afterward, Krishna departed from the world. Arjuna was taking care of Lord Krishna's wives. कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं अर्जुन के रक्षक में भगवान की पत्नियां होती हैं और उन पत्नियों की रक्षा करते हुए साधारण ग्वाल ग्वाल के द्वारा अर्जुन परास्त हो जाते हैं So we have to understand this pastime, otherwise we will become bewildered. हमें इन भगवान के अतिथ लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और समझना चाहिए वरना हम भ्रमित हो जाते हैं So it's explained that पर ग्वाल बाल के रूप में अर्जुन के साथ आक्रमण करने के लिए आने वाले जो लोग थे वो देखा जाए तो भगवान कृष्ण के ही रूप थे and he's coming to keep the words of the Muni Astavakra Muni had put the curse and he Lord Krishna kept that the words of that curse यहाँ पर अष्टवक्र मुनि के वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान इस रूप में आए थे But he did it in such a way chastity and the purity of his eternal associates. तो भगवान इस तरीके से कार्य को कर रहे थे तो उनके शरणापन इन स्त्रियों का जो सतीत्व का रक्षा भी हो और कार्य भी संपन्न हो All of these wives of Lord Krishna who were being protected by Arjuna, they were all very great devotees and they were going to go back to Godhead to be with Lord Krishna. यहाँ पर जितने भी भगवान के स्त्रियों के रूप में गोपियाँ बनी हुई थी यह सब पूर्व जन्म के द्वितीय हैं और इनको अपने लीला स्मरण करके भगवान के धाम में वापस जाना था When Lord Krishna comes to this world, he does not come alone, but he comes with his different associates. जब भगवान कृष्ण इस धरा धाम में आते हैं वो कभी भी और पार्षदों के साथ आते हैं Some of them come before Lord Krishna, just like Lord Balaram came before Lord Krishna. कुछ तो ऐसे थे जो भगवान के पूर्व इस धराधाम में आए थे उनमें से एक हैं बलराम के स्वरूप Lord Balaram is uh, made all the arrangements for Lord Krishna. भगवान बलराम जो है यहाँ पर ये व्यवस्था पहले से ही कर रहे थे कि किस तरीके से माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण इस धराधाम में जन्म लेंगे And of course, Krishna's mother and father, they have to come in the world before Lord Krishna appears. यह भी सत्य है कि भगवान के माता पिता के रूप में इस धराधाम में वो भगवान से पूर्व आए थे so many different associates of Lord Krishna also come along with him spiritual world. भगवान के यहाँ पर पार्षद बनकर आने वाले भक्तों के बीच में बहुत सारे ऐसे थे जो पूर्व में भगवान के धाम से आए थे And some come, some are demigods. They come, the demigods also come and take birth in the Yadu dynasty. कुछ देवता भी ऐसे थे जो यदुवंश में जन्म ग्रहण किए थे. They had all gone to Lord Brahma. First of all, Mother Bhumi had gone to Lord Brahma to complain about the burden of so many demonic kshatriyas on the planet. यहाँ धरती माता ब्रह्मदेव के पास जाकर बताते हैं कि मेरे बोझ के ऊपर बहुत सारे राक्षसों का बोझ बन चुका है And at that time, Lord Brahma had meditated to Lord Vishnu at Svetadvip, and the Lord at Svetadvip had said that he was going to come soon and that they should all take birth in the Yadu dynasty. तो यहाँ पर श्वेत द्वीप में भगवान के पास ब्रह्मदेव जाकर जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनको वरदान देते हैं कि हम जो है यदुवंश में सब लोग अवतरित होंगे ये भूमि के भार को उद्धार करने के लिए So in this way, Lord Krishna was able to enjoy association with his eternal devotee. तो इस तरीके से भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों के साथ इन लीलाओं का स्वाद का आस्वादन कर रहे but lord Krishna times in this world are for just for hundred or so years after that then he he departs from the world he leaves this planet भगवान कृष्ण का इस भारत धाम में लीला जो है ज्यादा समय का नहीं था सिर्फ सौ वर्षों के और भगवान इस लीला को करने के बाद इस धराधाम को छोड़कर अपना लीला संवरण किए And Lord Krishna has to make arrangements for these different devotees how how they're going to go back. तो भगवान कृष्ण जाने से पूर्व अपने भक्तों का यह व्यवस्था भी कर गए थे कि मेरे पश्चात मेरे भक्त किस तरीके से इस धराधाम को छोड़ जाएंगे Lord Krishna considered that if he was to leave first, then the, the members of the Yadu dynasty would not be able to bear. so great, they would not be able to survive तो भगवान कृष्ण यहाँ पर देख रहे थे कि उनके इस धराधाम को छोड़ के अगर प्रथम से जाना होता है तो उनके जो पार्षद वर्ग हैं वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे और बाद में उनको अत्यधिक दर्द होगा तो भगवान उसी तरीके से व्यवस्था रख रहे Lord Krishna doesn't like to see his devotees put through so much suffering. तो भगवान कृष्ण यहाँ कभी नहीं चाहते थे कि उनके जो भक्त है वो किसी प्रकार के कष्ट के अंदर से व्यस्त रहे so lord Krishna arranged that the Yadu dynasty would all depart first and they would depart by fighting with each other. तो भगवान इस तरीके से व्यवस्था किए यदु वंश के सारे जितने भी भक्त थे वो भगवान से पूर्व इस धराधाम को छोड़ Because the members of the Yadu dynasty were so powerful, nobody else could defeat them. So they had to fight with each other and kill each other. तो यदुवंश के ये युद्ध योद्धाएं जो थे यदि योद्धाएं ये किसी से भी परास्त नहीं हो सकते थे तो इसलिए भगवान की रचना ऐसी थी कि वो आपस में युद्ध करके ही एक दूसरे को मृत्यु दंड दें And in this way, uh, they all went to Prabhakshetra and they took Did they drink some alcohol or some wine. They became intoxicated and they fought with each other. तो इस तरीके से यदुवंश के सारे लोग जो है प्रवास क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर एक प्रकार का और रस पान करते हैं और रस पान करके वो मतांत होते हैं और आपस में युद्ध करके एक दूसरे को क्षति पहुँचाते हैं So in this way, all the members of the Yadu dynasty could return either to the spiritual world or to the heavenly world. तो इस तरीके से यदुवंश के सारे सदस्य जो है भगवत धाम में वापस जाते हैं और भगवत धाम के आसपास में and with the departure of the Yadu dynasty then Lord Krishna could depart himself यदुवंश के इस धराधाम को छोड़ के जाने के बाद भगवान भी अपने लीला को समरण करने की तैयारी की है Lord Krishna of course arranged the very he departed from the world. तो भगवान कृष्ण यहाँ सुंदर तरीके से व्यवस्था की है इस तरीके से वो इस धारा धाम को आसानी से छोड़कर जा सके Foolish people, they think that Krishna died because he got shot in the foot by an arrow. तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो यह सोचते हैं कि भगवान इस तरीके से मृत्यु वरण किए जब एक भिन्न ने उनको तीर से छेदा. So Krishna arranged this pastime. as an, an excuse for him to disappear from the world. तो भगवान कृष्ण अपने लीला स्मरण को इस तरीके से व्यवस्था की है कि वो दूसरों के लिए एक आदर्श बने And he left a body. He had a, ma- another material body which was like a, a replica of his own form. And that was there. And people thought, oh, this is Krishna's dead body. तो भगवान जब लीला संवरण करके इस संसार से जाते हैं तो उनका ये भौतिक शरीर को देखकर लोग सोचने लगे कि भगवान को लीला संवरण कर लिए ये उनका मृतक शरीर है And they even think that they have the ashes of Lord Krishna's body there. There's a place they say this is where they cremated the body of Lord Krishna. तो इस तरीके से उनके जो पार्षद लोग सोचने लगे कि भगवान कृष्ण का यह शरीर का अंश है उनको देखकर वो म्रियमान होने लगे So Krishna did this whole trick just to fool the atheistic people who think Krishna has a material body which takes birth and has to die. तो भगवान ने इस प्रकार से लीला किए थे जो आस्तिकवादी व्यक्तित्व थे और उन्होंने यह सोचने लगे कि ये भगवान का स्वरूप था इसको जलाया गया और ये भगवान के शरीर का राख है And Krishna as the expert magician he could arrange for a replica of his own form to be there, and he himself would disappear from the vision of the world. भगवान इतने सुंदर जादूगर थे कि वो अपने शरीर को स्वयं के शरीर को जलाने का यह नाटक रचे और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ये किसी को समझ में भी नहीं आया Lord Krishna arranges for different devotees in different ways to depart from the world. भगवान कृष्ण ने इस तरीके से व्यवस्था किए थे अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के भक्तों के लिए इस धर्मधाम को छोड़ के जाने की व्यवस्था So it's pointed out from the from the research done by Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur that actually these cowherd men could never touch the bodies of Lord Krishna's wives. तो यहाँ पर इस तरीके से वर्णन किया गया है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो अपने शोध से यह प्रतीत करते हैं कि देखा जाए तो भगवान के जो ये पार्षद थे गोपिया इनके शरीर को किसी ने भी स्पर्श नहीं किया नो ऑर्डिनरी पीपल तो कोई भी साधारण व्यक्ति परम भगवान परम पुरुष के पत्नियों के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता we see similar incident describe in the Ramayana where we talk तो यहाँ पर एक तुलनात्मक रूप से और एक कथा को हम ले सकते हैं रामायण में माता सीता का हरण होना mother Sita is the, the internal potency माता सीता जो है भगवान की अंतरंग शक्ति है वो भगवान के परम अंतरंगा और आध्यात्मिक शक्ति है No demon like Ravan can ever touch the body of Mother Sita. ये साधारण तरीके से कोई भी साधारण व्यक्ति माता सीता का शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता था यहाँ तक कि रावण भी So how did it happen that Ravanaka came and kidnapped Sita? तो ये किस तरीके से kidnapped Amaya Sita, not the o maestati. And this was proved, this was proven after the Battle of Lanka, when Lord Ramachandra brought back Sita from Lanka. Then at that time, they built a fire, and they, they asked Mother Sita to enter into the fire. तो ये तब संभव हो पाया इसको समझना जब लंकापुरी दहन हो चुका था और लंकापुरी से भगवान राम जो है माता सीता को लेने परीक्षा के रूप में माता सीता जो है अग्नि कुंड के अंदर से गुजर के बाहर निकल रही थी The fire was built in order to show the chastity of Mother Sita, that although she had been kidnapped by Ravan, she had not been polluted by Ravan. तो यहाँ this ये जो यज्ञ जो and Mother Sita walked into the fire and the actual divine form of Sita came out from the fire, carried by the fire तो यहाँ पर ये छलनात्मक रूप से दिखाया गया जो माया सीता है वो उस यज्ञ के अंदर से प्रवेश करती है और जो स्वतः स्वरूप माता सीता का है उस अग्नि कुंड से रावण जिस सीता का हरण किए थे वो माया सीता था वो है हमारा अहंकार का प्रतीक जो तो है So पर अष्टवक्र मुनि की यह लीलात्मक रूप से दिखाया गया है कि किस तरीके से देवताओं के कन्याओं ने उनके ऊपर हंसे थे और वो अभिशप्त हुए थे Initially, they had pleased him and he had blessed them that they would be wives of the Supreme Lord. पुष्ट तो परवर्ती मोक्ष में देखा गया देखा गया कि यहाँ पर जो अष्टवक्र बोली जो है रुष्ट हो जाते हैं उनके व्यवहारिक रूप से कन्याओं का और उनको अभिशाप दे देते हैं And after they being cursed then the girls, they thought how they, they had behaved very properly. They should not have laughed at the money and they did nice service and they pleased him. And again, he gave grace. ने कन्याओं ने अपराध किए थे उसके तौर पर वो समझ पाए कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए था फिर से उन्होंने अष्टवक्र मुनि का प्रार्थना करते हैं और अष्टवक्र मुनि को प्रसन्न करते हैं और फिर से उनसे वरदान प्राप्त करते हैं so, understand these different pastimes of Lord Krishna because without hearing the explanations of the acharyas pastime. First of all, we should deal very carefully with great monies like Astapakha Muni. तो हम इस कथा से कुछ तीक्ष्ण शब्दों को अपने जीवन में उतार सकते हैं यहाँ हमें व्यवहारिक रूप अष्टवक्र मुनि के साथ दिखाया गया है could please him, it's a great blessing for you. You're very fortunate. जब आप किसी मुनि को प्रसन्न करते हो ये आपके लिए परम सौभाग्य की बात है But if we don't please him, जब आप किसी जो है सागर को लंग सकता है अब ब्लाइंड क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे तीर चलाने में but still Krishna is telling him just be the instrument you not the doer you the instrument in the service of Krishna इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे थे कि आप इतने बड़े योद्धा होने के बावजूद भी आप संपूर्ण नहीं हो आप एक युद्ध कला के माध्यम हो in Bhagavad Gita lord the bewildered spirit soul under the influence of material energy thinks himself to be the doer of activity. Bhagavad Gita के ज्ञान में यह परिदर्शित किया गया है एक साधारण भ्रमित व्यक्ति हर समय कर्ता समझकर अपनों को समझ बैठता है अहंकारा विमुदारम Because of the ahankar, the false ego, we're thinking, I am the karta, I am the doer, I'm doing it. भगवत गीता के श्लोक को उदित करते हुए कहा गया है अहम कारण विमण आत्मा किसी इति मंगते इसका अर्थ है कि जो अहंकारी व्यक्ति है वो अपने आप को करता मान बैठता है Everything is being done by the material nature, the modes of nature. इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं इस जगत के तीन प्रकार के ये कार्य जो है you can do wonderful things, you get wonderful results, you make a lot of money, you make a lot of fame, you make a big name for yourself. It is not that we did anything, it is just some kind of good karma. ये आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं कभी कभी आप उन कर्म के आधार पर बहुत सारे धन कमाते हैं ये कहीं भी शास्त्र में वर्णित नहीं है ये आपका कर्म का फल है But then also you get some bad karma. You don't always, you don't have the भाग्यशाली थे जब भगवान कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ के जा चुके हैं अर्जुन किस तरीके से निर्बल हो चुके हैं But then Arjuna remembers Krishna's instructions. लेकिन उस परिस्थिति में अर्जुन भगवान कृष्ण का उन उपदेशों को समझ पा रहे थे And by taking shelter of the instructions of Krishna, then Arjuna again becomes an empowered person. तो भगवान कृष्ण के वाणी के संग करने के बाद अर्जुन फिर से उसी तरीके से प्रभावी हो पड़े The secret in devotional service is to remember we are not the guru. तो गुण रहस्य भक्ति मार्ग में है कि हम भगवान के दासत्व हम हैं। We are simply tiny insignificant self. हम एक छोटा सा भगवान का इस अस्तित्व में साधक हैं। and everything is being done by the arrangement of Lord Krishna. इस संसार में सब कुछ भगवान कृष्ण के हेतु परिचालित होता है Prabhupada said, Krishna can give you the whole world in 18 days. भगवान यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भगवान जो है पूरा संसार जो है आपको महाराज कह रहे हैं कि कौन इस संसार को 18 दिन में प्राप्त किए थे वो थे पांडव The Pandavas, Krishna, they had nothing. They could not even get enough land to go through the eye of a needle before the battle of Kurukshetra. कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व पांडव के पास इतना भी संपत्ति नहीं था कि वो कह सके कि किस जगह से वो आते But after battle of Kurukshetra, they ruled the world. लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात उनके पास इतने पर्याप्त नियम था कि वो पूरे संसार के राजा कहलाते Prabhupada said Krishna can give you the whole world in 18 days. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को आपको अठारह दिन में दे सकते हैं Are you ready to rule the world? क्या आप लोग of the, we have to be part of the 18-day plan. आपके पास 18 दिन का एक सुंदर प्लान होना चाहिए. To establish Krishna consciousness. तो ये भगवान